ट्विटर पर हैश टैग फ्लिपकार्ट दोगला है आईफोन करके ऐसा ट्रेंड कर रहा है ऐसी फोर्जरी कंपनियों से सावधान रहें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ जो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का प्रचार करते हैं पहले नंबर पर कुछ भारतीय क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी हैं जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे नंबर पर हैं विराट कोहली जी इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में दो अभिनेत्रियां हैं जो फ्लिपकार्ट का प्रचार करती हैं पहले नंबर पर हैं आलिया भट्ट दूसरे नंबर पर हैं दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अभिनेता हैं जो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का प्रचार करते हैं पहले नंबर पर हैं अमिताभ बच्चन दूसरे नंबर पर हैं रणवीर कपूर नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो वर्तमान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है जो कि बात है फ्लिपकार्ट के बारे में फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है जो ऑनलाइन खरीदारी के लिए जानी जाती है जिसकी हाल ही में एक खबर बहुत वायरल हो रही है जिसके तहत ट्विटर पर हैश टैग फ्लिपकार्ट दोगला है आईफोन करके ऐसा ट्रेंड कर रहा है जिसके माध्यम से लोग ये बताना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट से उन्होंने कुछ आईफोन परचेज करे थे जिसके बाद उनका पेमेंट पहुंचने के बाद भी कुछ समय बाद वहां से ऑर्डर कैंसिल हो गया है जिसके बाद ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट उनको मिलती है इस पर उपभोक्ताओं का ये कहना है कि जब हमने सारे पैसे सेलर को दे रखे थे तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया यदि स्टॉक नहीं था तो फ्लिपकार्ट को ऑर्डर लेना ही नहीं था ऐसी हरकतों से फ्लिपकार्ट से भरोसा लोगों का उठ रहा है कुछ केस ऐसे भी आए हैं जब लोगों ने जो प्रोडक्ट मंगाया उसके बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट उनको मिला बसरते होता यह है कि कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी के समय एक ओ लगता है ज़्यादातर लोग अपने काम से जब वो प्रोडक्ट आता है तो कहीं और होते हैं और घर पे जो लोग मौजूद होते हैं वो उनका प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो वो उनके सामने ना खोल कर ओ बताकर प्रोडक्ट को ले लेते हैं जिसके बाद जब वो खोलते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जिन्होंने उसका एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ लोगों ने जो अपने महंगे प्रोडक्ट मंगाए थे फ्लिपकार्ट से उनके बदले में उन्हें दूसरी चीज़ें मिली हैं और उनकी रिटर्न पॉलिसी भी इतनी लेट है कि लोगों का भरोसा उठ चुका है कुछ केसेस में तो कंपनी ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि ऐसा रिटर्न पॉलिसी में नहीं है आपको बता दें कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रचार देश के बड़े नामचीन अभिनेता और अभिनेत्रियां करती हैं कुछ चंद पैसों के खातिर उनको ये समझ नहीं आता कि आप जिस कंपनी का प्रचार कर रही हैं उसकी क्रेडिट क्या है उसके कारनामे क्या हैं और वो क्या करना चाहता है लेकिन हमारे देश के कुछ डैश डैश लोग जिन्हें मैं डैश डैश से सम्मानित करना चाहूँगा और वो लोग चंद पैसों के खातिर ऐसे गलत कंपनियों का प्रचार करते हैं जिससे जनता में एक गलत संदेश जाता है जो आज का युवा है आजकल के जो बच्चे हैं वो इन सेलिब्रिटीज़ को देखकर ही ऐसी वेबसाइटों से सामान परचेस करता है इन नामचीन हस्तियों को चाहिए कि चंद पैसों के खातिर ऐसी गलत कंपनियों का प्रचार ना करें जिससे जनता में एक सही संदेश पहुंचे और लोग गुमराह ना हों कुछ सेलिब्रिटीज़ पैसों के खातिर अपना प्रचार कंपनियों को बेचते हैं ऐसी कंपनियों का प्रचार करने में मदद करते हैं उनको इससे कोई वास्ता नहीं है कि कंपनी अच्छे मकसद के लिए काम कर रही है या गलत मकसद के लिए काम कर रही है उनको तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है ये बहुत ही चिंता का विषय है और विचार करने का भी विषय है कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा हम लोग यदि जागरूक नहीं होंगे तो हमारे साथ कभी भी कितना भी बड़ा आर्थिक फ्रॉड हो सकता है मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ जो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का प्रचार करते हैं पहले नंबर पर कुछ भारतीय क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी हैं इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे नंबर पर हैं विराट कोहली जी इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में दो अभिनेत्रियां हैं जो फ्लिपकार्ट का प्रचार करती हैं पहले नंबर पर हैं आलिया भट्ट दूसरे नंबर पर हैं दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अभिनेता हैं जो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का प्रचार करते हैं पहले नंबर पर हैं अमिताभ बच्चन दूसरे नंबर पर हैं रणवीर कपूर अब आप इन लोगों का प्रचार देखकर ही ऐसी कंपनियों के झांसे में आते हैं ये कंपनी पहले तो ठीक ठाक काम करती थी पर वर्तमान में इसकी स्थिति दयनीय है ये कंपनी किस मकसद से लोगों में अपना प्रोडक्ट बेच रही है ये आप इनके कारनामों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं जबकि मार्केट में और भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जो विश्वसनीय हैं उनसे आप शॉपिंग कर सकते हैं जैसे अमेजोन है उसके अभी तक ऐसे कोई कारनामे सामने नहीं आए हैं तो अभी ये एक विश्वसनीय कंपनी है और इससे परचेज किया जा सकता है ऐसी फोर्जरी कंपनियों से सावधान रहें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें धन्यवाद